Você provavelmente deve lembrar do Liu Zen pelo hit Betrayed, Outro hit dele lançado é a música chamada Colorblind. Na real, é apenas um featuring, uma participação no canal do Diplo, que é um DJ e produtor musical, que não canta na música, mas é tão gigante que seu nome aparece como principal. Pois bem, o Liu Zen teve uma carreira curta no rap e um pouco estranha também, pois aconteceram algumas coisas estranhas nesse curto período de tempo. E só para avisar, não, ele não morreu. Eu só coloquei isso no título porque eu reparei nas pesquisas do YouTube e do Google no geral que quando alguém assim some nome, o pessoal costuma pesquisar se tal pessoa morreu ou não. Uma polêmica foi como, por exemplo, da vez em que ele disse que a música do Tupac era chata e deu uma nota 2 para ele. Tipo, <laughs> a maior lenda do hip hop. Nada a comentar, apenas dizer que gosto é gosto, então não tem o que fazer. E eu não julgo o Zen, afinal ele deve ter crescido sendo influenciado por uma outra pegada do rap. Imaginem um Tupac escutando alguma música do Lil Zen lá em 1990, basicamente. Ele provavelmente ia ficar sem entender nada e não ia gostar gostar, tá, eu acho, né? Porque o tipo da música que o Lil Zen faz e deve consumir nos dias de hoje é bem diferente do que o pessoal fazia e consumia. E não tem o que discutir, né? Os dois são de épocas diferentes e o rap mudou muito de lá pra cá. Porém, eu acho que isso é uma falta de respeito, o jeito que ele diz. Eu acho que ele poderia ter se expressado melhor. Como, por exemplo, ter dito que, pro gosto pessoal dele, ele não curtia muito a música do Tupac, mas que respeitava tudo que ele fez em prol do hip hop no geral. E como se já não bastasse isso, isso, acreditem ou não, mas o Liu Zen já teve uma dose de Cheetos, o que meio que acabou um pouco com a moral dele de rapper. Tipo, o pessoal sempre tirou sarro do Liu Zen, considerando ele um meme e coisas assim do tipo. Eu não vou mentir, até eu acho isso para falar a verdade, mas é, é, aparentemente o Liu Zen ele quebrou um recorde por ser o primeiro rapper a ter uma dose de Cheetos, Hot Cheetos. E por causa do seu comentário ao Tupac, ele sofreu bastante hate. Uma vez no posto de gasolina, um cara chamado Sanchez começou a ofender o Liu Zen, e o próprio Zen acabou puxando uma arma e apontou ela pro Sanchez diversas vezes. O Sanchez acrescenta que depois disso, o Zen jogou um copo pela janela que acabou acertando ele. Agora o Sanchez está processando Liu Zen por agressão, alegando que ele sofreu vários problemas emocionais durante o um incidente. Por enquanto ainda não deu em nada esse caso. E agora o um incidente da vez que o Lil Uzi Vert disse no seu Twitter que voltaria a usar o mumble. Pra quem não sabe, o mumble rap é aquele rap que parece que você tá resmungando e só entende a letra vendo legenda ou lendo em algum site. Então Zen respondeu, vamos resmungar juntos. Ele respondeu isso ao tweet do Lil Uzi. E daí o Lil Uzi respondeu para ele, eu resmungo sozinho. O Liu Zhen até apagou rápido o tweet, mas nada passa invisível na internet e ele foi bastante zoado por isso. E de fato, agora, onde está o Liu Zhen? Então, pro fim do ano de 2019, o Liu Zhen disse que estava saindo do rap e ia focar na sua própria marca de roupas, pois queria investir em algo que lhe desse mais lucro. Porém, ele não abandonou 100% o rap. Uma vez ou outra, ele solta algum som, mas não chega a estourar. Pega 1 a 4 milhões de views, o que lá pra gringa chega a ser pouco. A marca de roupas do Liu Zhen se chama Zenorshi Gang, e até o momento, todos os seus produtos estão esgotados. Quem quiser conferir já sabe o nome, Zenergy Gang, ou só Zenergy. A loja do Liu Zen também fechou uma parceria com uma marca de roupas bem conhecida lá fora, chamada de Fashion Nova Man. Outra polêmica também que o Liu Zhen se envolveu foi com Supreme Patty. Ambos estavam em uma boate fazendo um show, foram vistos conversando e em seguida Liu Zhen jogou um copo em cima do Supreme, que ficou muito enfurecido partindo para cima do Liu Zhen, mas não deu em nada porque os seguranças do Liu Zhen não deixaram nada acontecer. Vale ressaltar também o namoro dele com a Noah Cyrus ele tinha bastante masculinidade frágil. Porque, tipo, uma vez a Noah Cyrus só mandou uma montagem de um ator de filme adulto com o rosto do Charlie Puth, que para quem não lembra, é aquele carinha da música See You Again com Wiz Khalifa. Pois bem, ela mandou isso por meme, mas o Liu Zhen, todo doido já foi a um Instagram dizer que ela estava traindo ele. Sem contar que logo mais pra frente a casa caiu para ele, pois a Noah explanou ele com provas de que ele tinha traído ela. Isso mesmo. É, isso é meio complicado falar porque falar de relacionamento alheio é muita invasão de privacidade, mas o Lizen agiu diversas vezes errada, até mesmo postando um print de discussão de casal que os dois já tiveram. O Zen trocou seu nome artístico para Diego, pois está se reinventando e coisas do tipo. No Instagram, ele tem um engajamento legal, com uma média de 100 mil views likes por publicação. Embora o Liu Zhen tenha uma história de superação com os medicamentos que ele usava e tenha estourado duas músicas dentro da cena, eu não vejo como ele tenha influenciado nenhuma coisa boa no final disso tudo. Eu acho que é mais um moleque com grana, tipo Liu Pump. Porém, essa é a minha opinião. Mas aí, o que você acha do Liu Zen? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos em uma próxima. Valeu, falou!